मार दे रे अब तो इहो प्लान फेल भे गेल हम बाबू के ई न रे घर से निकाल दे कुआ आ देखी ना अपन के रोजगारियो छीन लेल कुआ तोर यार एक तो तोर बाबू कंजूस हेबे करब आ ऊपर से कथि कथि कर दे छी जेहो दू चार रुपया भीख मांग के होइत रहले से आप लाठी लेके चढ़ी छ भाई आप केना भेटी तब 200 रुपया सोच तू ही सोच बे हमरा पास कुछ न देख ले या जेबी में ये जेबी में कुछ न हमरा पास मुंह चुके सोचे चुके हमरो बकरा सोच है हां छे अच्छा। तू सोच ना हमरा मुंह पर कथि तक छे केना सोच सोच हमरा पर लिखल हां वो दादो वो दादो केना ए रे रे रुक रुक रुक ओ पाल अभी चिपैते ना रे ए बात करो यहां जहां देखल तहां दे ने ना दोगे लगे छे कहां जाय कहां जाय चले रे शूटिंग करे जा शूटिंग तू शूटिंग रे शूटिंग ककरा कोई छी रे हिरो हिरो अरे कोन हिरो हाल्यो रे खेसारी लाल खेसारी लाल जल्दा पनि अपनी की एक्टिंग अब जिंदगी लाई भिखारी एक्टिंग रे ये ना देख के चलिए बुझले जो भाग जो कोनो हीरो आले तो तू बाप के रोड सीधा भाग दे जो भाग कोरोना वायरस से छोरा मास्क पेले नाक में के पस्ती नाक में नाक में पे नाक में पे ए बच्चा मरते मरते सार नाक में मास्क पेरे ना चल हाँ आप इधर आइए आपको क्या करना है उधर से आएंगे आपको इसको छोड़ना है जैसे उदा बदमाश करता है करना है रहना हाँ वही करना है आप इधर आइए आप दोनों आदमी एक ग्रुप को है समझे आप दोनों आदमी साथी है लड़की को छेड़ना है जिस तरह एक गुंडा लड़की को छेड़ता है उसी तरह छेड़ना है हो जाएगा चलिए आप इधर आइए यहाँ साथ आइए दोनों आदमी इधर आइए और हीरो है हीरो जैसे करना है जैसे बहुत सा शूटिंग किया है आप आपको ये शूटिंग एकदम अच्छा सा करना है अच्छा तरीका से करना है ठीक है ना आपको क्या करना है ये दोनों विलन हुआ गुंडा से मरते हैं गुंडा हुआ जैसे शूटिंग में करते आए हैं वैसे ही करना है इन लड़की को घेरता रहेगा आपको इधर से दौड़ को आना है स्पीड में आना है तो दोनों आदमी को मारना है लड़की को साइड कर देना है जिस तरह एक आम लड़की को बताता है कि हीरो हीरो बहुत सुंदर बात है उसी तरह आप दोनों आदमी को मार पीट कर इन लड़की को बता कर साइड करना है हो जाएगा हो जाएगा स्टार्ट कीजिए आप आप दोनों आदमी जान लिया ना फिर ना आप उधर जाइए हाँ, आप इधर आइए आपको आना है था मैंने रुक जाइए आप उधर जाइए उधर हाँ, वहीं पर आइए आप इधर आइए यहाँ आइए से आप आइए यहाँ से यहाँ जाइए अच्छा हाँ, हाँ, हाँ, अभी नहीं अभी नहीं जब मैं बोलूंगा वहाँ से उसके बाद ठीक है आप लोग रेडी है ना हेलो कैमरा एक्शन एक नंबर क्या कर रहे हो तुम लोग क्या कर रहे लीव मी अलोन छोड़ो मुझे बचाओ बचाओ चमक चलो किधर जा रहे तुम लोग कौन हो मुझे छोड़ दो क्यों लीव मी अलोन छोड़ दो मुझे क्यों मुझे छोड़ दो छोड़ दो मुझे बचाओ cut cut cut cut cut cut cut अरे चले ना कुछ तो होय तो एते चले होय तो एते ना हां बुझाय छु फोड़ फाड़ देलु रे झगड़ा उठो चल चल चल रे रे रे भाई रे रे देखिन ये ट्रेन हो है कोन बैठ लो बैठ चल बुझाय छु शूटिंग रहल कोनो छोरा हाँ। चल मंगी छी रहल हमरा कथि छै यहाँ कति घुसल रहेछ सुटिङ होइ फिल्म सुटिङ होइ छिएमा ए पागल कहाँ घुस छ मार बुद्धि जे देख न त डाक्टर जी भाई कोरोना वायरस लगे मास्क लगे ले बढ़िया चाचा रे हाँ। हम पजिया तो ले लिए तो का क्या क्या करना है भाई क्या क्या करना है देखिए हम नियो के रोल था ना हाँ। अरे आप फिल्म शूटिंग हो रहा है नहीं दिखाई दे रहा हाँ मैंने तेरा कथी झारा फिरे तो बजा इधर कैसे लोग इडियट आ गए यार भाई आवे छ पागल का हो पागल चल भाई चल चल चल पागल का हो पागल देख जो कोन हमरा कथी कहले छै पागल का अगर वो अच्छा तुम्हारे का हम सब देवल छी बोलावा त हां हम धर्मेंद्र छी आप कहबो ना ना रोल देबू ना रोल देबू कि ना का आ गया अरे तू ठहरे ना कैसे लिपस्टिक लिपस्टिक लिपस्टिक दे तू भागो यार मारते हैं पेरला से मास हीरो को हीरो को रोल दूंगा हीरो बनाऊंगा इधर हीरो हाँ, पहले ठीक है बॉडी देखो तो बताई तो। हाँ, बढ़िया बॉडी है यहां हीरो लेका ठीक है भाई बैठ बैठिए भगवान अरे नीचे बैठो ना हाँ, नीचे बैठिए देखो कहीं ना ए वहां पर जाकर बैठो बोलिए अच्छा लगी चोरी हो पहले देख एक बार देख लो ना कैसे शूटिंग होता है इसके बाद में इधर आंख में चश्मा लगल देखबे त करै छी हां डॉक्टर जी हां हमारा ब्याह करा देने एकरा से अरे भेजा खराब करने वाला आदमी सब आ गया यार देखी छी तो ना कौन ना करल शूटिंग चल रहा है बैठ भाई एक बार देखो इसके बाद करना हां तो हाँ, तो देखी चलना करवावा चला देखावा हां हां करवावा ना हां कैमरामैन जाओ करवावा ना जल्दी बस देखी अरे ये में कहा बोरी जाएगा अच्छा ठीक है इतना इतना महंगा सामान है करवावा हाँ, हाँ। करवावा हाँ आप आइएगा ठीक है आप उधर जाइए उधर हाँ स्टार्ट रोल कैमरा एक्शन संगत अच्छा मत चलो कौन है तुम लोग कौन है मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो शूटिंग हो डिस्टर्ब करे चले लो क्यों इधर हम डिस्टर्ब करे चला लो चश्मा पे पे चला डिस्टर्ब ये निमन बात न हो रहा लो पागल आदमी सब अरे यार जाके पीट है ये पता का चश्मा पे के वो में शूटिंग हो तो चश्मा पेर का अरे वो हीरो है हीरो हीरो हीरो है ये हमारा हीरो है ना हीरो है हीरोइन है वो विलन है नहीं दिखाई दे रहा गलती हो गेलो गलती हो गेलो पर नाम चले नहीं इधर हाँ, है हो माफी मांगो हीरो बनाऊंगा तुमको यहां पर बैठो दिक्कत करने जाता है ना सॉरी सॉरी अब अब हप्यो खै भनिहाल्छु अहिलेका छोरी चुप ये तुम <laughs> नहीं पावर तुम लोग मुझे पागल करके रख दिया यार तू भेस्ट पेर के दगबू हां अरे भाई रे पागल कोनो पागल करे छै ला ला करा जल्दी बैठो यहां पर बैठल छी त लब लब लब हे भगवान क्यों आया आप छुट्टी कर ले यार करा ना हम ना कुछ करबो हां हां चुप बैठ हम ना कुछ बोल बोला हां भाई रो कहे रो एक्शन गाड़ी बढ़ा हाँ। ये तो सारा देख लो मार दे भाई मार दे भाई ओकरा कह दो समझा दो अभी अच्छा हम कह दियो आप हीरो है कि क्या है तो मोहन बकलेर के कौन कॉल को हीरो बना रहे वो आपको बोल रहा है <laughs> बाप जिंदगी में कहियो शूटिंग कर ले भेती हूँ बाप आपकी पड़ता है तो कौन बढ़िया से वो कैसे अच्छा कर दे देबी हो हाँ हो आप इधर आइए इन्हीं हाँ, इन्हीं हाँ तो पहले हो एक इसको चेहरा तो हीरो लायक है हमर कथी बॉर्डर लायक है इसको भी अरे नहीं तो हीरो भाई बने ए हां बाद में बन पहले तू कर इसको बन दो पहले हम भैया का बैठो बैठो चल कर कर कर कर पी रहा है हम मेकअप ना करवाओ अरे तुम ऐसे ही हीरो है यार बुला के ऐसे को कर दिया हां खत्म हो गया ए काम के ना खत्म हो गया बैठा है लड़की साहब ये गुंडा बात बताइए ये लड़की जो पानी में डूब रही है जो हमको बचाना है महाराज काट नहीं समझे जो विलन है दो आदमी ना हाँ। लड़की को छेड़ता रहेगा हाँ। तो आपको उधर से आकर बचाना है इसको अरे कौन बिलाई चाहे तू सब रे अरे गुंडा है अरे गुंडा तेना कान हीरो ये ना कान का जो बिलाई दोनों गोरा कौन बिलाई करिकवा बिलाई हूँ इधर बैठो हाँ? हाँ, मिस्टर हमारे डायरेक्टर जी जैसे बोल रहे हैं आप वैसे कीजिए ना आपको भगवान भाई बड़ी प्यार से बात कर लेकर जल्दी जल्दी कर जल्दी जल्दी कर कर भाऊ हाँ, जल्दी जल्दी कर ठीक है तेरा के कोनो नौकर नहीं जो वो तो निकल के अकेले ये बार आता है झड़ी में हो तो हम सुतियो हो डॉक्टर अच्छा, हाँ। सुतियो हाँ उधर रहो वहीं पे रहो अरे बैठ करो ना यार कैसा आदमी मूर्खावा को यहाँ हम हमारे टीवी देखी तले तो सूत के देखी तले ना रख दे लियो हाँ फूट जाएगा ना तुमको डंड लगेगा रख दिलियो हाँ हाँ करा जल्दी करा आप लोगों को इस लड़की को शेयर हाँ, तरीका से बढ़िया से करो हाँ।, हाँ आप लोग अच्छा से रहिए फिरी को नहीं है समझे कि नहीं जो तो हाँ। है भाई हाँ। हाँ। खाली पीठी के है कि बोलू के है अरे बोलना है तुम लोग ये लड़कियों क्या कर रहे हो कभी कर चल लड़की के रे हिंदी में बोलना है हिंदी में हिंदी में केना बोले हिंदी में बोलना है तो अरे कर क्या कर रहे लड़की को क्या करता है लड़की के रे पागल है यार हम एगो बात कहियो एना ना करबाबा हाँ भैया से एगो पोजिंग वाला कर बबू ना तुमको कहना है इसको नाम रख के हाँ पुष्पा पुष्पा पहचानता है इसको पुष्पा छोरी है आई लव यू मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहुत प्यार करता हूँ दिलो जान से प्यार करता हूँ पुष्पा हम थोड़ा लाते लाते मार आदमी <laughs> यार मैं जो सिखलाता हूँ वही बोलना है लाठी तो को तो शुरू करा ना शुरू करा भाई हाँ। हाँ, चल शुरू करा ना ला रोल कैमरा कहो ना यहाँ बैठो ना ठीक है हाँ। करा करा तो जल्दी करा हो और हाँ, बाबू को जीत भेत पागल हाँ तो रोल कैमरा एक्शन आ भैया पुष्पा बोल पुष्पा अरे भाई ना छेरी छ तो तू पुष्पा बोली ना पुष्पा आई लव यू तू हट उस पाई आई लव यू पहल का वो हां वो कह दे भाई डॉक्टर के दिमाग है नहीं छेड़ती तब ना बचा कि डॉक्टर अपन वो कोनो रहा ना ई छेड़ती तब ना बचा अब कोनो आदमी को छेड़ना है कितना बार चिकना है हाँ। छेड़ रहा है अरे नहीं अब चल छेड़ पॉइंट खोल के छेड़िया ही रे तू से बेवकूफ लोग है आप इधर आइए इधर आइए वहां से आइए ओ अगर छेरे के बात ही नहीं तो भाई ऐसे बने छेरे हां और तो छेरियो अब ये बोला ना हो जाएगा ओ छेरियो छेरियो देखो तो अभी छेर के इतना दूर में छेर देतो बात है छेरियो इधर आओ इधर बैठो बस ला करे ना जल्दी ready one two three go roll camera action चमक चल कौन है तुम लोग तू यहाँ खड़ा होता हमारा जेना डॉक्टर ने हमको तेने करबो हम हां बढ़िया से बोल भाई ट्रिपल हो देखिए ना मेरे नंबर 1 हो जाऊं एक के देरी में सिर्फ सुपर हिट हो तू खाली कह ले तोरा चप्पल से प्यार करे हाँ, बहुत अच्छा सुपर भेल कि ना हमरा तब हमरा दहु ना हो बड़ा हम पसीना गेल हमर बाबू खोजे के हो ला भाई ला अब हम करबो क्या से फोन कर रहा है डॉक्टर कहते दुनी कहे छे डॉक्टर हां देख रे थोड़ा दे हाँ, भाई देख हाँ। ले थोड़ा तरगा केना दे दी फाड़ दियो हां पूरा दो ना यार पूरा दो तो ये ना का ना पूरा देवेला देना जल्दी तो तो हमरा पेरे लागी तरसी चिरे आए तोरा लागी तो जान दे देबी त ले पता नहीं भाई जान न दिए खाली चश्मा दे आए त फिल्म में कहू त कथि बोले के हमरा हां मैं आता हूँ हाँ। तो तू रोती है हाँ। तू रोती है तो मैं आता हूँ बस ठीक है जाने तू में हम उस पोट हाँ। तुम लोग हमर भाई हमर भाई देख लो भगवान ये कौन सा डायलॉग है यार तुम लोग क्या बोल रहे हो यार आ, तू ही ना लो तू आटा है तो हम रोटी है तू बेलती है तो हम खाते हैं अरे आता हाँ। तो कहता है तोर नाना है ना बोले भे तो मारेंगे बेहुदा सीधा इधर चला भगा दे हो चल चल भाई चलो चलो यार मैंने हम ना मोरे के एक्टिंग करे छियो कर आ तू सबसे देवा मंगे हाँ। कि हमरा भाई के कफन चाहिए ওনা মরবে তো না কত জিন্দে ও দাদা ও দাদা আমার মানো ও কাকা বাবা সব দেওন ঢেওয়া ও এক রাজা রাবে লাগি ও কপন কিনে লা ঢেওয়া দানো ও দানো ও দানো छोटी से हो अब कथि करी हम इतना ना जाने छियो त तो केना की कहियो कथि करी अरे भाई कथि के भीड़ लागल हे बाऊ मर गेली त मन के मर गेल तो देखिए देखिए के मर गेल का तो पूछो अभी ओ बाबू बाबू का का का हमरा बेटा ओ बाबू 这个两